si perdre la calma. Falles de rimes són falles. I és que tu t'hi un fins la matinada. Falles de rimes són falles. És lo que que més rime que ens acompanya. Falles de rimes són falles. I és que tu t'hi un fins la matinada. Tenim tota la força que cap en aquest món, però no tot és paraules cançó. Busquem aquelles notes que aporten sensacions. Trobem la teua màgia que ens dona la solució necessària per a fer una bona melodia. Imprescindible és gaudir de la vostra companyia. Aprofitem les vostres forces per a causar emocions. Continuem aquesta festa per a fer molt de soroll. Vaya, de rimes són falla. el teu cos sense perdre la calma. Vaya, de rimes són falla. Thank you. paraules que desfirem pel vent amb una mica d'alegria i una mica d'energia notem la vibració, sintonia col·lectiva així que balla aquestes estrofes cridant fort al temps i que el món se n'adone que ningú et pararà, que ningú et detindrà el ritme de la cabra ara va explotar balla, este ritme són falla mereixant el cos sense perdre la calma balla, este ritme són falla i és que tu t'hi passeu fins la matinata balla, este ritme són falla és lo que tu que més ritme que ens acompanya rimes on falla, Vayas de rimes on falla, Vayas de rimes on falla.